Хорошо. Хорошо. Давай, давай. 50 еще. Привет, занят чем-то? Да, а пятница – это у меня день украшения диких животных. Какая пятница? Сегодня среда. Туда до пятницы совершенно свободен. У них на стене подлинник Далы висит. Кого? Ну, Ноктюрморт. Зеркало. Ну, Сальвадор Дала. Фу ты, Гнездилов. Дала тебе Клава этап по недоразумению. Не Отойди подальше, не торчи здесь. Слышишь, где хочу, там и торчу. Да, да, вот такой смешной парадокс. Да сам ты пошел! Хамло музейное! На! Там было тесно и, и душно, а у меня клавострофобия. Клавострофобия – это боязнь клавы. Олеговны. Это возбудительная ложь. А значки расширенные и дяди в шляпах, это вам все подмерещилось с перепуга. Пять минут. Полет нормальный. Сейчас увидишь, как работают профессионалы. Жалко, Моника не видит. Так бы я ее давно уже. Прям здесь, да? Конечно. Не-не-не, иначе ну, он никогда не зарежется. забористая штука. Да, всех троих глюкануло. Умерли от перелома шейного отдела позвоночника. Угу. Обои? В рулонах. Я тут позвонил, у меня есть один знакомый, его даже по телевизору наказывали. Я говорю, надо экстрасексов вызывать. Тут явно замешаны призраки. Я давно об этом говорил. Да, тут без экстрасексов. Значит, я профессионал. Это для маскарада. Ага. Я сейчас проведу обряд эгоизма. Нет тела, нет дела, да, Леонидов? Куда телось дело? Яд, яд. Ты? Я, ты, ты. А, это я знаю. Там Таблетки это, Али, Али, Али. Али, оп. Накройте кто-нибудь. Макс. Чё? Макс. Чё, Лен? Я не Лена, я Игорь. Слышишь, ты вообще иди пропсись, а? Ну, тогда я, кажется, пошел. Куда ты пошел? Ну, пойду. Пропсюсь. Живешь. Я тебе два раза сказал, убери людей. Не два, а три, не надо ля-ля. Мои сведения проветренные. У меня, между прочим, черный пояс по КРКД, чтоб ты знал. Серьезно? А. Наталья исходится еще? Какие Натальи? Куда сходится еще? Что ты несешь? Пощади, Игорь, пощади. Ну вот, я обычно не солгасен с Максимовым, а тут я с ним абсолютно прав. Капитан Гнездилов нашел, где прячется Маша Медвежатник. Господи, а Маша-то это кто? Кто здесь? Ты голову накрой, простудишься. Да вы что ли? Ханк. В общем так, лучший сыщик в огороде закончил расследование.